آریایی جهان آریایی زن این گلستان ز گلها جداست زن از باستان نور چشمان ماست زن از باستان نور چشمان ماست به جان چه نیکی شماریم از اوست به جان کی نیکی شماریم از اوست نکویی به دل هرچه داریم از اوست همه کار و افکارشان زندگی همه راهشان آفرینندگی ژینا آفریننده زندگی بخش حماسه سرشته